Ik zie alleen demons in de dark. Doppen groot veel drugs op. Ik zie alleen demons in de dark. Iedereen doop, gek en fucked up. Ik zie alleen demons in de dark. Koppen de koppen, fucking loven, dit is toch top. Ik zie fucking demons elke nacht. Ik zie fucking demons elke nacht. Ik ben busy bezig in mijn dansje Praat niet tegen mij schatje, doe met mij een dansje Ik voel die waves van die bas en de drankjes Mijn kop is bezweet, mijn voeten zijn naar de kanker Hey, ik ben een Jezus, wil je met me feesten? Mijn kruis in mijn broek zegt dat ik moet leven Wijn uit het water, alles voor die kater Ik ga nog niet slapen, ik ga ietsje later Don't let me down DJ, want ik breng hitsige moves these days Vind je flow nice, je bent net een zweet. Wil je vliegen met mijn beet, neem een straks. Top groot, veel drugs op. Ik zie alleen demons in the dark. Iedereen doop, gekke fucked up. Ik zie alleen demons in the dark. Koppen de koppen, fucking love het, dit is toch top. Ik zie fucking demons elke nacht. Ik zie fucking demons elke nacht. geluk uit heaven Kan je bekken, maar het staat te hard om wat te zeggen Je kan me vallen niet zien, ik heb mijn zonnebril op En zitten lezen in mijn eyes en ik ga te los, ik ga te los bitch Schuif het in je nos bitch Al die witte poeders, schap die totdat het verstopt zit Boss the best baby moves die ik ever heb gezien Misschien is het mijn muziek, misschien ben ik wel verliefd Ik zie alleen demons in the dark Op groot veel drugs op ik zie alleen demons in the dark dope, gekke fucked up Ik zie alleen demons in de dark Koppen die koppen, fucking los op de bus toch top Ik zie fucking demons elke nacht Ik zie fucking demons elke nacht